تحسوني بهرب منكم ما انا بهرب ما بهرب لب يا لب يلا لب يلا يلا يلا يلا يلا آه. ناقص اوكي سلاح سلاح كيف ايش يعني؟ هنا ما في احد قريبة <clears throat> اوكي البيوت هذه فاضية ما بس طلق منها انا اي والله شوفهم شوفهم شوفهم شايفينهم باجي بش <clears throat> باقي 22 واحد الجيم خلص لا انا منك ولا واحد في اثنين منك هم طيارة صاحب مبالغ جيب اغراض الانفور ام 7 هذا الثاني اوكي هم اثنين فوق بعض طيب دول يبشون ولا لا اذا ما بشوا ولا ما بشون طالع من ورا يا وجه الله كثير شافوني شافوني شافوني <sighs> ايوه تعال تعال تعال مكان غلط ثاني مرة غلط تحسوني بهرب منكم ما انا بهرب ما بهرب ما بهرب يا ولد جالسكم هنا بس ايش شوف شوف تعال تعال قرب قرب قرب قرب لوبي لوبي لوبي لوبي يلا يلا يلا يلا يلا آه. ناقص انا بكسر آه. شفتك شفتك هذا الضرب شفتك جاي خلاص لا فتحنا طب احنا ما تبي في الاخير انت ايش على اللوبي باقي اثنان باقي اثنين باقي اثنين وين بلقاهم باقي اثنين <clears throat> امشي لكم انتم ولا من جرى شفتك شفتك يا عصفور واقف واقف عم بتدور ما عندي هذا الجيم لو فزته والله كيف عدت شيء كيف عدت الصخرة أنا بس يا شيخ من فاضي لكم لوبي